Բարև ձեզ բոլորին։ Ուրեմն մինչ այսօր մենք ձեռք ենք բերել բավականին գիտելիքներ։ Եկեք դրանք կպցնենք իրար ու փորձենք սարքել մի հատ հետաքրքիր խաղ։ Ուրեմն Կրիստիկի նոլիկի կամ tic-tac-toe հույսով եմ բոլորը ծանոթ եք, դա ասենք մի խաղացողը x անում, մյուսը նոլիկ, հա, հետո էլի x, ասենք թե նոլիկ, մյուս անում է x եւ խնդրեմ, քանի որ շարել է ուրեմն նույն գծով, նա հաղթում է։ Համոզված եմ բոլորը խաղացել եք, գիտեք այս խաղը։ Եկեք փորձենք ուրեմն նրանց ստեղծել։ Ուրեմն խաղի դեպքում մեզ պետքա ոնց որ 3 կարևոր մաս, հա, կոդի մեջ։ Մի մասը դա այն է, որ մեզ պետքա ինֆորմացիա ողել խաղի մասին, խաղի իրավիճակի մասին տախտակի տախտակը ասենք քարերը որտեղ են տախտակի վրա որն է x որն է 0 հա ում հերցն է այս ամենը ինֆորմացիա արժեքներ են որը մենք պետքա ուրեմն հիշենք Երկրորդը մեզ պետք է ինչ-որ մեխանիզմ, որպեսի ուրեմն user-ի կամ օգտագործողի հետ առնչվենք, հա, ցույց տանք տախտակի իրավիճակը, որ ստանանք ասենք հաջորդ քայլը օգտագործողից եւ այլն։ Եվ վերջինը իհարկե մեզ պետք է խաղի լոգիկա, հա, որը կորոշի ուրեմն այդ քայլը, որ արել են ճիշտ է թե չէ, քանի որ օրինակ քարը քարի վրա իրանք չունենք դնել, խաղը ավարտվեց, ով հաղթեց եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը ոնց որ ընդհանուր լոգիկա է։ Ամ Okay, եկեք սկսենք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք գիտենք, որ ուրեմն տախտակը քանի որ ոնց որ երկչափ է, հա, կարելի է իրան ոնց որ որպես դե մենք զանգվածների մասն ենք խոսել, եկեք որ ուրեմն զանգված միած սարքենք, որի մեջ կլինի 3 հատ զանգված։ Ուրեմն ոնց որ գլխավոր զանգվածը կունենա տողերի զանգված, հա, իսկ ամեն տողի մեջ ուրեմն կլինեն այդ ոնց որ 3 սյուների արժեքները։ Եկեք ուրեմն պատկերացնենք ոնց սա կլինի։ Let board, տախտակ, հա, իր մեջ կլինենք կդնենք մի հատ զանգված, որը կունենա ուրեմն 3 հատ զանգված։ Եվ որպեսի ուրեմն ակնհայտ լինի ինչա կատարվում, եկեք ուրեմն դադարք արժեքներ դնենք ամեն ուրեմն այդ բլոկի մեջ, հա։ Դադարք արժեքը թող լինի ուղակի սենց գծիկ։ Okay, ուրեմն մեզ պետք է 3 հատ սրանից, չէ՞։ Ամ ահա, ինչ-որ սենց մի բան, և իհարկե, քանի որ ամեն տողի համար է սա պետք, մենք ունենանք սենց մի բան, ահա, խնշեմ, իմա նույնիսկ նայելով ուրեմն կոդին, տաղտակա ակնհայտ է, հա, ուրեմն այս ուրեմն այս տաղտակն է մեր ընդհանուր, որը ամբողջովին դադարք է սպայն։ Ամ Okay, դա հիմա եկեք մի հատ մեխանիզմ հորինենք, թե ինչպես կարելի է ուրեմն այս տախտակը նկարել էկրանի վրա։ Ուրեմն միջև դա երկու դետալ եմ ուզում ձեզ պատմեմ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ, ինչպես գիտենք, մենք alert-ով կարող ենք ինչ-որ ինֆորմացիա նկարենք էկրանի վրա։ Այսինքն ես եթե գրեմ բարև ձեզ, հա, սա աշխատացնեմ, նա էկրանի վրա, ուրեմն պատողանի մեջ կգրի բարև ձեզ։ Այդ բոլորս գիտենք շատ բարձ։ Հիմա նայեք, որպեսի ստեղծեմ նոր տող, ես կարող եմ այսպես անել, նայեք, առաջ n, այդ առաջ, այդ գծիկը n, դա նշանակում է new line, հա, նոր տող։ Այսինքն այս դեպքում, եթե ես սա աշխատացնեմ, նայեք ինչ կլինի։ Բարև, հետո գնաց նոր տող ու գրեց մնացածը ձեզ, այսինքն այսքանը գրվեց, գնանք։ Ուրեմն այսքանը գրվեց առաջին տողի վրա, սա ասեց օքեյ գնա նոր տող եւ այդ նոր տողից նա շարունակեց եւ գրեց ձեզ, օքեյ։ Այդ առաջին դետալը որը արդեն հիմա պատկերացնում եք, ուրեմն փաստորեն երբ որ մենք ուրեմն այս գրատախտակը նկարենք, մենք կարող ենք առաջին ուրեմն շարքը նկարենք, գնանք հաջորդ տող, հաջորդ շարքը, գնանք հաջորդ տող, հաջորդ շարքը եւ այդպես մենք ունենանք ուրեմն մեր գրատախտակը նկարված ալերտի մեջ։ Դա առաջին դետալը։ Երկրորդ դետալը։ Ուրեմն եկեք board-ի մասին մոռանանք մի պահ, պատկերացնենք մենք ունենք ինչ որ մի զանգված, հա, ինչ որ անկապ արժեքներ են մեջը։ Սա եթե մենք alert անենք, նայեք, Մենք գիտենք, որ array-ը ունի իր վրա կպցրած, հա, իր վրա length հասկացողությունը։ Length-ը դա արժեք է, որը մեզ կասի մոտավորապես, ասենք, այդ array չափը, հա, որը վերջին ինդեքսն է +1, ինչպես հիշում եք։ Այսինքն սա եթե հիմա ես alert անեմ, ահա, կստանամ 3։ Բացի այս արժեքից, array-ը նաև ունի իր վրա ֆունկցիաներ։ Հմ Okay, հիշում եք ֆունկցիաները, դա հրամաններ են, որ անում են ինչ-որ գործողություն։ Ուրեմն այդ հրամաններից մեկը, իրականում տարբեր հրամաններ կան այս array վրա, բայց իրանցից մեկը կոչվում է join։ Join նշանակում է միացնել, հա? Join։ Ահա, այսպես։ Հիշեք, որ միշտ ֆունկցիան կանչում ենք, ուրեմն վերջում փակագծներով, որի մեջ մենք կարող ենք ինչ-որ արժեք տանք։ Ուրեմն join-ը ինչ է անում։ Join-ը վերցնում է բոլոր անդամները array-ի, իրանց վերածում է տեքստին, եւ կպցնում է իրար ինչ որ մի ուրիշ տեքստով։ Ինչ տեքստով։ Եկեք փորձենք նայել։ Ուրեմն ստացանք 5 2 6, բայց մեջտեղները տեսնում եք ստորակետ կա։ Այ այս տեքստով այն կկպցնում։ Այսինքն տեքստի մեջ ստորակետ մեջտեղները դնում է եւ կպցնում է իրար։ Եթե մենք ուզում ենք այս մեջտեղի արժեքը փոխենք, ոչ թե լինի ստորակետ, այլ ինչ որ ուրիշ բան, մենք դա կարող ենք տանք join-ին որպես պարամետր, որպես արժեք։ Այսինքն մենք ստեղ եթե տանք, չգիտեմ, 666, չէ, 666 չէ, եկեք ինչ որ լրիվ ուրիշ sense բաներ, անկապ, հա? Եկեք հիմա run անենք։ Տեսնում եք, մենք հիմա մեջտեղի արժեքը փոխեցինք, այլևս ստորակետ չի, այլ այն տեքստն է, որը մենք տվեցինք join-ին որպես parameter, որպես parameter, հա, որպես արժեք։ Okay, այսինքն join-ով մենք կարող ենք կպցնենք array-ը array արժեքները իրար ինչ որ ուրիշ տեքստով մեջտեղները եւ ստանանք ինչ որ տեքստ։ Եվ այդ տեքստը մենք կարող ենք հանձնենք alert-ին, որպեսզի նա նկարի պատոհանի մեջ։ Ուրեմն ի՞նչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք, այսինքն, եթե մենք ուզում ենք այս ինֆորմացիան նկարենք էկրանի վրա, մենք կարող ենք անենք այսպես, նայեք alert board 0 board 0-ն դա առաջին արժեքն է, չէ՞, գնանք Դա առաջին արժեքն է s array-ի մեջ, որը կլտա s array-ը, okay, s զանգվածը։ Okay, հիմա ստեղ կարող ենք s array-ին ասենք դա join եւ իրար մեջ տանք ինչ որ տեղ ուղակի։ Run ենք անում։ Ահա, խնդրեմ։ Ունենք ուրեմն s արժեքը ու s կպցրած մեջտեղը, հաջորդ արժեքը եւ այդ կպցրած մեջտեղը եւ վերջին արժեքը ու բարձ։ Շատ բարձ։ Okay, Հիմա եկեք նենց անենք, որ հիմա դրան կպցնենք հաջորդ հաջորդ տողը, հա, հաջորդ շարքը։ Այսինքն այս մեկը։ Այդ ոնց ենք անում։ Վերցնում ենք հաջորդ շարքը, այդ եղավ 1 եւ անում ենք դա join։ Էլի էս նույն, ոյ, կնայք։ Էլի էս նույն բանով։ Հիմա ինչ կլինի մի րոպե, board տտ join ինչ որ բան սխալ եմ արել, մի վարքան board1 board.join Hello Եկեք մի հատ տեսնենք ինչ է կատարվում։ Ա, board, չէ, board չէ, այլ oops board board, ահա, այմա կաշխատի։ Okay։ Հիմա ինչպես տեսնում եք, բոլորը ոնց որ իրար հետևից sense կապցրած են, բայց մենք դա չենք ուզում։ Մենք լավ կլինի, որ հաջորդ տողը լինի հենց հաջորդ տողի մեջ, չէ, հաջորդ շարքը լինի հաջորդ տողի մեջ։ Այսինքն մենք ստեղ մեջտեղը կարող ենք կպցնենք մի հատ մի րոպե հաջորդ տող։ Հիմա եկեք տեսնենք։ Ահա, այ հիմա parse-ա։ Այսինքն մենք սկզբից join արեցինք եւ ստացանք տեքստը այդ առաջին, ուրեմն շարքի, հետո կպցրեցինք դա, ուրեմն վերջ վերջ այդ n-ով, հա, որը կտանի հաջորդ տող, եւ նորից նկպցրեցինք այն հաջորդ, ուրեմն join արած շարքը։ Եվ խնդրեմ, մենք ստացանք սա։ Հիմա եկեք դա էլ ուրեմն կպցնենք եւս։ Գիտեք ինչ, եկեք որ ավելի հեշտ պատկերացնենք, սենց սենց նկարենք Ուրեմն sense, հետո sense, հետո սրան ուրեմն կպցնում ենք նաև մի հատ էլ հաջորդ տող եւ ուրեմն նկարում ենք վերջին շարքը, որը կլինի արդեն 2-ը։ Ահա, եկեք ուրեմն սա նկարենք, տեսնենք ինչ կստանանք։ Ահա, հետաքրքիր է։ Այսինքն սա join արած առաջին արժեքն է, սա join արած երկրորդ, սա join արած երրորդ, Այդ արժեքները մենք կպցրել ենք իրար, բայց մեջտեղը ունենալով այս գից n-ը, որպես նա տանի հաջորդ տող, եւ այդ ամբողջ տեքստը, որը սաղ իրար կպցրած է, մենք հանձնում ենք alert-ին եւ խնդրում եմ խնդրեմ նկարվում է էկրանի վրա։ Okay, ուրեմն մենք ունենք ինֆորմացիա տախտակի մասին եւ մենք ունենք մեխանիզմ, ինչով մենք կարող ենք ուրեմն նկարենք այս տախտակը էկրանի վրա։ Okay։ Եկեք այս ամենը ուրեմն դնենք մի հատ փոփոխականի մեջ let board string be ահա ուղղակի board string կոչենք, հա, string-ավորված, այսպես ասած, board-ը, որը հիմա մենք կարող ենք alert անենք տախտակի էկրանի վրա։ Հիմա, եկեք ուրեմն loop սարքենք։ Ինչու loop։ Ուրեմն նպատակը այս խաղի ի՞նչ է, որ մենք ուրեմն այդ board-ը ցույց կտանք user-ին, օգտագործողին, եւ կասենք user ջան, ուր դնենք ձեր քարը, հա? Ու user-ը մեզ պետքա տա ոնց որ որ ուրեմն որ շարքի մեջ եւ այդ շարքի մեջ որ սյունի մեջ, հա? Այսինքն մեզ պետքա երկու ինֆորմացիա, երկու թիվ։ Շարքը, շարքի թիվը եւ սյունի թիվը։ Ինչպես տեսնում եք, սա առաջին շարքն է, սա երկրորդ, սա երրորդ, չէ՞։ Բայց հիշում եք ինդեքսներով, սա ուրեմն 0 ինդեքսի մեջ է, սա 1 ինդեքսի մեջ է, սա 2 ինդեքսի մեջ է։ Այսինքն մեր ուրեմն շարքի տեղը Դա ինդեքսավորված է 0, 1, 2։ Այդ ինֆորմացիան մենք կստանանք ուրեմն user-ից եւ համապատասխան տեղում մենք կգրանցենք իրանց քարը, թե դա x կլինի, թե o, հա, թե 0-իկ։ Okay, Դե քանի որ բայց դա պետք է անեն ցիկլի մեջ, չէ՞, եւ ցիկլը պետք է շարունակվի միջև խաղը բրցնի։ Այսօր եկեք ուրեմն ստեղծենք cycle while քանի դեռ։ Եկեք infinite cycle սարքենք այս բանին մի րոպե։ Անվերջական ցիկլ ենք սարքել, գիտեմ, բայց որպեսզի նա այս բային անվերջ չպտտվի, եկեք ուղղակի break տնենք վերջում, հետո այդ break-ը կհանենք, կտեսնենք ինչու։ Okay, հիմա, այսինքն մենք պետք է user-ից, օգտագործողից երկու ինֆորմացիա։ Տո, որ տողը, չէ, եւ այդ տողի մեջի որ սյունը։ Տող եւ սյուն։ Okay, դա դե եկեք ստանանք այդ ինֆորմացիան։ Let uh, տող row լինի ուրեմն prompt, ինչի պլյուս, որտեվ text են, text prompt-ը հիշեք, text-ա վերադասնում, դա պետքա վերածենք թվին, եւ ուրեմն user-ի հետ եկեք առնչվենք, dear user, please provide the value for the row, ինչ-որ տանց մի բան, հա? Եվ արժի ուրեմն որ, որպեսի դաշտը պետքա տեսնի օգտագործողը, որպեսի ճիշտ որոշում կայացնի, չէ՞։ Դենց որ եկեք դրանից հետո ուրեմն ցույց տանք board-ը plus board string։ Ինչ որ տասվի բան։ Եկեք ստեղ ուրեմն մի քանի հատ վերջ n n տանք, ուրեմն այդ տեքստը մեկը տանք, հետո մի քանի հատ տող կբաց թողենք, նոր դաշտը կնկարենք։ Եվ հետո user-ից ուրեմն կվեցնենք row, այսինքն շարքը, շարքի արժեքը, շարքի տեղը, հա, եւ column, soon։ Էլի նման մի տեքստ պետք է լինի, Ուղղակի ստեղ do you please provide the value for the column տա-տա-տա, ինչ-որ սենց մի բան։ Եկեք ուղակի այսքանը աշխատացնենք ու տեսնենք ինչ կլինի, okay։ Աշխատացրեցինք, ուպ, էլի ինչ-որ error կա, եկեք տեսնենք ինչ error է, board string is board, bowered, ուղ, bowered չէ, board string, ուրա, այսա, ուպս, ահա, աշխատացրեցինք, ահա, Dear user, please provide the value for the row։ Ուստեղ ուրեմն մենք ասենք ասենք որ որ երրորդ շարքը, հա, եկեք 0 տանք, որպեսզի որոշենք այն ամենաառաջին, ամենավերևի շարքն է 0 եւ այս փաստորեն այս շարքի մեջի որ երրորդ բլոկի մեջ է մենք ուզում գրենք մեր արժեքը, եկեք ասենք 0, էլի առաջինը, որպեսի այստեղ գրվի։ Հա պրծավ, ու ոչինվան չեղավ, ինչու, որովհետև մենք այդ լոգիկան դեռ չենք գրել։ Մենք դեռ ստեղ ենք, okay։ Դե եկեք այդ լոգիկան գրենք։ Այսինքն, okay, ուրեմն board-ի row column-ը թող լինի ինչ-որ մի արժեք, x կամ y, x կամ 0-իկ, բայց մենք չգիտենք հիմա x գրենք, թե 0-իկ գրենք, այդ ինվորմացիան մենք պետքա պահենք, նենց որ եկենք կանք ստեղ և ասենք let player խաղացող և եկեք սկսենք ուրեմն x-ով, okay? Եվ ստեղ ուրեմն մենք կվերագրենք player-ի արժեքը, այսինքն ամենասկզբից մենք կդնենք այդ տեղում x։ Դրանից հետո մեզ պետքա փոխել player-ը, խաղացողը x-ից դեպի 0-իկ։ Okay? Այսինքն հիմա ասում ենք if, եթե play, հիմիկվա player-ը հավասար է x, ապա եկեք player-ին փոխենք դեպի 0-իկ, 0-իկ։ Իսկ հակառակ դեպքում նշանակումա player-ը նոլիկն է, հա, մեզ պետքա player-ին դարձնել x։ Որպեսի հաջորդ անգամ x-ը խաղա, ոչ թե նոլիկը։ Okay։ Տակ, էլ ինչ անենք։ Okay, դե եկեք աշխատացնենք։ Ուրեմն դրա ասենք թե դրեցինք 0-0, որպեսի այստեղ նկարվի, հա, 0-0։ Էլի ոչ մի բան չեղավ։ Ինչի, որտեվ մենք ուղակի այդ board-ը փոխեցինք, խաղացողին փոխեցինք ու դուրս եկանք խաղից։ Okay, դե եկեք դուրս չգանք խաղից, որպեսզի հաջորդ անգամ ցույց տանք ինչ է կատարվում։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ եթե մենք այսենց վիճակում թողենք, այս while-ը անվերջ կպտտվի եւ մեր խաղը երբեք չի վերջանա։ Եկեք գոնե մի հատ սովորական if տնենք, if այստեղ if եթե որը կստուգի հետեւյալ շատ էլեմենտար օրենքը։ Մենք քարը քարի վրա իրանք չունենք տնել, չէ՞։ Այսինքն եկեք սենց անենք։ Եթե ուրեմն այս տեղը, որը user-ը որոշել է, հավասար չի դադարկին, դադարք արժեքին։ Նշանակում է մեջը կամ x-ը կամ 0-ը կա։ Դա խախտում է օրենքի, չէ՞։ Խախտման ժամանակ եկեք դուրս գանք, break անենք եւ իհարկե alert անենք, ուրեմն not a legal move you lose հա, իրանք չունեք տես բանաները, դուք պարտվեցիք եւ break ենք անում դուրս են գալիս։ Այս պահին միակ ձևը այս loop-ից, այս ցիկլից դուրս գալը դա խախտում անելն է։ Բայց օքեյ է։ Ոչինչ։ Եկեք փորձենք աշխատացնել։ Okay, եկեք ուրեմն մեր քարը ստեղ դնենք, ուրեմն 0-իկ 0, այսինքն 0։ Ահա, խնդրեմ, x-ը հայտնվեց։ Հիմա եկեք քար ստեղ դնենք։ Դե դա ուրեմն երրորդ տողնա, չէ, բայց 0, 1, 2, այսինքն մենք պետք է դնել 2 եւ իր մեջի երկու ինդեքսը, այսինքն երրորդը, որ նշանակում է 0, 1, 2, երկու ինդեքսը։ Ահա, խնդրեմ, հայտնվեց նոլիկը։ Հիմա ուր դնենք։ Դե եկեք հիմա խախտում անենք, 0-0-ի մեջ դնենք, որը որը արդեն իր մեջ պարունակում է x, որը սխալ է, չի կարելի տենց բան անել։ Բայց ոչինչ, եկեք անենք 0, 0 Խնդրեմ, not a legal move, դուք իրանք չունեք այս բաները, դուք պարտվեցիք։ Okay։ Այդքան բան։ Հիմա այսքանը ահագին ինֆորմացիա է ձեզ տալիս, թե ոնց է աշխատում այս խաղը։ Հիմա ստեղ կարելի է ինչ որ if-է շարել, որը կստուգեն ով է հաղթել, թե չէ։ Հարց տալու ժամանակ արժի ասել բացի դաշտը ցույց տալուց արժի նաև ցույց տալ խաղացողը x է թե նոլիկ է որպեսի գրագետ պատասխան տա այս խաղը լիքը բաներով կարելի է ուրեմն զարգացնել։ Այդ զարգացումը ես կթողեմ արդեն ձեր վրա։ Ուրեմն ես այս վիդեոյի տակ այս հղումը այս խաղի post կանեմ։ Խնդրում եմ ուսումնասիրեք, եթե հարցեր ունենաք, գրեք ինձ։ Բայց ուսումնասիրից հետո ես ցես հրավիրում եմ ուրեմն այս խաղը շարունակել եւ զարգացնել եւ դարձնել ավելի հետաքրքիր, մի մասը ակնհայտ մասը նա է, որ պետքա ստուգել, ուրեմն խաղը ավարտվել է եւ կամ ոչ։ Ով է հաղթել կամ ով է պարտվել։ Օրինակ, եթե մենք ուզում ենք, եթե մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն խաղը այսպես հաղթել ենք, մենք ուրեմն օրինակ կարող ենք այդ այդ տարերը մեծատար դարձնենք, այսինքն ասենք թե x-երով են, չէ՞, հաղթել։ Այդ x-երը մեծացնենք եւ նորից այդ բորտը ցույց տանք ու ասենք x-երը հաղթեցին։ Որտեղ ակնհայտ կլինի, որ ճանապարհով է հաղթել, հա, օրինակ։ Ա Եթե արդեն այս ամեն ինչը հեշտ է եւ դուք բավականին արդեն առաջ եք ընկել, դուք կարող եք նույնիսկ արհեստական ինտելեկտ գրել սրա համար։ Այսինքն x-ը, այսը user-ը թող լինի, ասենք թե x, ասի ուրեմն որ սյուն, որ շարքը եւ սյունը, բայց հաջորդ քայլը դուք որոշեք նոլիկի ասենք քայլը դուք որոշեք, հա, ինչ որ լոգիկայով, if-երով, if-երով եւ այլն, դու կարող եք փորձեք որոշել հաջորդ քայլը։ Եվ այդպես user-ը կոմպյուտերի հետ կարողանա խաղալ։ Այդ արդեն եթե արդեն լավ նենց առաջ է դգնգե։ Եթե չէ, մի մտածեք, այդ պետք չի։ Այս բանին ուղղակի փորձեք զարգացնել այս խաղը ինչ որ հետարքի ձևով եւ իհարկե մտցնել օրենքներ, որպեսզի խաղը ինչ որ մի պա ավարտվի հաղթողով կամ պարտվողով, okay։ Ամ հույսով եմ սա բարձր խնդրում եմ նորից գրեք, եթե հարցեր ունենաք։ Կհանդիպենք շուտով։ Առաջում։